Me han dicho, han dicho que han dicho que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho. Si lo hubiera dicho yo, estaría mejor dicho que el dicho que han dicho que he dicho yo. Tres dices tigres tragaban trigo en un tigre. Trigo tigres, tres tigres tragaban en un... En ah. Uh, ah, 77, that's 1 one, yeah. Wait, one sec. Yeah. Check DMs. Alright. <laughs> ¡Nice! ¡Y pasa esto! ¡Y pasa esto! ¡Y pasa esto! Vais a ver que no hay mucho contenido en esta última parte porque tenía 15 minutos de directo y tenía que practicar el final. Juni me ayudó con los caminos. Oh, you can die on the... Oh, I don't remember. Centro, arriba, abajo. Sí. Middle. It's... It's middle. Middle. Up. Down. middle again. No, up, up. Arriba España. Middle. Up. Down. Up. Middle. Oh, this, uh, that's Come on, Juniper. It pasa esto. It pasa esto. <laughs> Someone said make a 30 minute video of, of this live stream. <laughs> 30 minutos. 30 minutos. ¿Qué dificultad de este nivel? Uh, I think it's medium hard. Okay. Like it's, it's three minutes long. Oh, it came today. Yeah, I, I, I, I was about to tell you that you can beat this one too. Sí. Because it's it's not that hard, but the um, it's only the final boss. Someone asked why did you play GT? Ah, porque because I wanted to. Yeah, <laughs> porque quieres. Porque quiero. Porque quiero. Oh. Ah, ah, ah, quiero dormir. Duerme. No. Oh. más tres. Take a nap. Oh, necesito hacer directo. Realmente tengo dos años. <laughs> ¿Dos años? Dos años, sí. Sí, dos años, dos años. Soy muy inteligente para tener dos años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? nunca, no tengo un cumpleaños. No tienes cumpleaños. No, no tengo un cumpleaños. No, 16 es verdad. Muchas personas dicen que... Que no... Que no, No me parece... No, aparentas. Like, you don't, you don't, you, you mean you don't feel like... People people usually say that I don't look like I'm 16. Oh, you did it! GG! Momento! people usually say that I look like I'm not 16. Yeah. I'm always like, pero, pero tengo 16. No aparentas, yeah. That's the word. Sí, Yeah. ¿Cuántos años tiene Guitar? Tres. Tres. Es un año más que yo. Guitar tiene 69 años. ¡Guau! ¡Wow! No. Sí, <laughs> ya, sí, soy un boomer. Mm. Guitar calvo. ¡No! Eh, ah, no, no, creo que creo que tienes 91 años. Porque eres vieja y eres, boomer. Y ah. tal eres boomer. <gasps> Alguien dice me gusta el ah me gusta miniatura, es muy bien. Ah sí ah uh, did you set up the premiere? Sí. Ah en 20 eh, minutos. Aquí es donde mi autoestima empieza a bajar. Tenía 20 minutos para pasarme un nivel de 3 que ni siquiera sabía al final. Oh, 20 minutos. Ah, ya, ya, yeah, it's because it's 2 hours of live stream for me. Yeah, I'll be ending before that. If I can freaking beat this. Vamos. Yeah, please. Don't worry. don't worry. Please. <gasps> Boss fight. <gasps> no! 84! 84. ¡Ay! ¡Ah! No. ¡Ah! No. What's so dumb? Estás muy cerca. Lo vas a hacer. Yeah, I'm gonna try. Yeah, I'm gonna. Ah, no sé. No sé qué voy a hacer. Creo que ah. editó. Ah. Editó el video. Hola. Editó. ¡Dios! ¡Calma! <laughs> Mi buen Wolf Wolf. ¿Es Juniper la que habla? Sí. Sí, soy Juniper. Pero mi nombre es real es Guitar Escalvo. No, es ¡Ah! 88. Ah! No! No! No! Creonti, Creonti, Creonti. Me when I can relax. Ah. No mueres, por favor. Ah. Faça <laughs> teáquio. Ok! <laughs> five minutes to with this one, like, to attend. I wanna see the premiere. Gravity, gravity. Juniper pasate the astral divinity. ¡Sí! Sí, ya, ya mismo. ¡Sí! Lo voy a hacer. Mm. Ahora. Sí. Ahora. I think I'm gonna split the highlights in two parts, to be honest. Poog? Yeah. Poog. Because I think I'm not gonna beat this today. Es está bien. Sí. Unless... Al menos, a no ser... one more sauce. oh, yes. Down, up again. Uh, arriba. Nice. Abajo. Ah, uh, waypoint. All right. Yeah, I can get here easily see. creo en ti. Sí. Ah, please. Este es el intento. Sí, ojalá. If I build it on this one, I swear to God. <laughs> Calma! Calma! On time! ¡Dios! ¡Yay! No, te mueres. No te mueres. Por favor, otra vez, no te mueres. Oh, Fácil. Fácil. Fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, eh, like eh, Demon. Demon, Demon, Demon, Demon. GG. Eh, exclamation point, smiley face. 127. 127 attempts. On. On, on, on, on practice. 179. 306. Alright. 306 attempts. Fácil. Ya. Fácil. Fácil. Fácil. Fácil. Fácil. Fácil. Fácil. Tan fácil. Es, tan Fácil. Fácil. Fácil. Fácil.